हम्म। हम्म। तो उसमें तो चार पांच सीजन लगा रखे थे आपने ब्रो नो एनिमी तो डोंट टेक टेंशन हम जाएंगे bro I am not following you number 2 bro you can go where you want okay okay okay okay हां yes you enjoy we enjoy okay bro okay okay okay bro कोई में लूट मिलेगी नहीं यार यार यार भैया थैंक यू यार यार भैया हम तो बात जल्दी में करेंगे न्यू प्लेयर है जल्दी नहीं हाँ। मारेंगे बोलो क्या किया विपरीत भाई पैराशूट अरे हाँ? ये मेरे पास यूज का ऑप्शन नहीं आ रहा नहीं है अब तू यूज म्यूट के चक्कर में तूने क्या किया वो तो देख पहले मेरा एयर फोन है प्लेट में वो ए बीच वाले में जाना भाग साथ में चल आ जाओ नहीं तो अगर पिलाया तो मैं नहीं आ रहा मैं भाग हां हाँ, जब भी जब भी तो कह रहा हूं साथ चलो ओहो प्लेयर आओ चलो तीन मेरा उस चलते हैं बे जोड़जपुर में बंदे नहीं आए वैसे हम चल सकते हैं और तो ना गाड़ी से कोई आ गया तो कोई उसका ठिकाना नहीं होगा हम्म, देखना है प्लेयर मिल जाती है ध्यान से देखना है ना क्या करेगा प्लेयर लेकिन डीपी मिले तो मारूंगा ओम ओम ओम चाहिए नो कौन चाहिए एक और M4 पड़ी है चाहिए भैया आपको hmm. देखना ड्रॉप कहाँ गिर रहा है बंदों ने ड्रॉप मंगाया हो नहीं नहीं नहीं यहाँ पे नहीं यहाँ तो रोने नहीं है चलना है जोर जो नहीं अगर कोर कंफर्म हो सकते हैं जोर जो चलना भैया हाँ हाँ चलो चलो यार तो पटक के चोर Excellent. Excellent work. अरे भाई मार दिया उसने तीन किल कर दिया रुको भैया मैं भी आ रहा हूँ भैया हाँ ठीक है तू है ना पीछे तेज हो रहे हो तो यार तुमने किल किल चुका दिया <laughs> यार बंदे किल तो तू मेरा चुरा रहा था किल तो तू चुराने जा रहा था मेरा This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play. अरे भाई Let's revive fight option नहीं together. तुमको लैंडिंग कराना नहीं आता तो बता रहा हूँ अरे ये तो बता दो भाई रिवाइव का ऑप्शन क्यों नहीं आया यार good luck mate good luck mate बोलना है जो भी तुम्हें नॉक करे ना कि भाई प्लीज मेरे को रिवाइव होना है भाई तुम नॉक मत होना वैसे गंदी बात भाई गन मैंने नहीं चलाया वो गन ऑटोमेटिक बता दिया मेरे बंदे अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो नोक नहीं होना ब्रो इधर है ब्रो मार करो तुम बोल रहे थे मेरे को ही कर दिया तो तुमने चलेगा आ रहा है बंदा आ रहा है बाहर मत जाना ले उसका डॉन आ गया फिर ना मैं अभी आता हूँ इसको टपका के कुछ नहीं कहेगा बस तुम बाहर मत निकलना घर से ठीक है समझ रहे हो बाहर नहीं तुम बाहर निकलोगे वो तुमको पक्का मारेगा मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा यार इतना बड़ा बोर्ड नहीं हूँ तुमको छोड़ के अकेला भाग जाऊंगा अब एक काम करो तुम पे तो कट फिर से कोई नहीं तुम खेलो तुम्हारा खेलने का तरीका देख लिया जब वो गाड़ी लेके गया था तुमको ना तो साथ में आ रहे तुमको जब पता है किधर बंदा गया तो तुम आगे जाते ना थोड़ा बहुत तो यार आगे जाया करो कोई नहीं फिर खेलो We're the best.